इंस्ट्रूमेंट्स गाने बजाने वाला डीजे नहीं हो तुम्हारी बैंड बजाने वाला डीजे हो पिछली बार क्या बोला था significar o su pasan ni reo. Oh, interesting and entertaining.